सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समय चुनाव के टाइम हमारे लिए संवाद के लिए निकाला उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और सभी व्यापारियों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और देखा भी है यहाँ अभी किसी ने बताया आपने छह दिन में उनकी समस्या को और सारी चीज़ों को आपने सॉल्व कराया उनको जमीन भी दिलाई मेरा प्रश्न जो इंडस्ट्री है उसकी तरफ से एक दर्द है एक महिला होने के नाते हम महिलाओं के ऊपर जब सॉरी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीएसटी लगाई वो क्या सोच कर लगाई हम ये समझ ही नहीं पाए हमको स्लैब की लगी है 1000 के below 1005 percent above 1012 percent